I chose my dream dream dream وسط بلاد العبيد بيت كل شيء باغي سيسي وانا باغي موت جديد جديد قلبي حديد ديد ديد ما خاصو الويد ويد ويد بزيكتي كتشف فيني بكتبتي في بيتي مراد مراد مراد مراد مراد مراد ويد ويد ويد جديد جديد جديد باد باد بيت دريم دريم دريم دريم دريم دريم دريم دريم دريم درم درم درم نفسي حارة بحال الصوص الجي جات في البرة ملي جيت نجي ريش حمار دماغي كي بوكي الوقت كجري شي طاكي سوقني غرقنا في البلية والزنقة بين دروكا دقات شوكا حبة ويسكي كوكا دروكا بزنسنا بغينا المولا واش جمي شي بلان نقسمو عاود دو غرام نشوفو الدنيا الوان كتبان لي الدعوة بلون انوار غنقود سويع او او كمي عاد ندير دودو لا براكي قحبة بموطو تيستي زاري فلوطو فاك لي زافي ما على باليش صغرنا قالو انا نيش هز فاك حيت ما راضيش مقاتل باش نعيش بيس جاري مع فقر البوليس وزاره كيمثلو مور لي كوليس جمعوا الفاليز دار الرئيس كلشي باغي يجيب لابا I chose my dream dream dream وسط بلاد العبيد بيت بيت كلشي باغي سيسي وانا باغي نموت جديد جديد قلبي حديد ديد ديد دماغي خاصو الويد ويد ويد Bzykciket që fini pëqep që fbi që mret mret mret Mret mret mret Wet wet wet Shtet shtet shtet Bet bet bet Dream dream dream Dream dream dream Dream dream dream درم درم درم تراك تراك لك كاين بالكحوله راب راب كيبور شلع قوله دراري كاع ما يخلط الصم كوكا كولا هضروا حابسين كاي رابو على المولا بحال جاك سبارو مسخورنا قراصينا السوايع قودنا الزنقه طابا فينا دروغا دروغا فويش خسير كتشدينا دوماج كي نصحاو تحس بهم بيها بيعونا الزطلاو يشدونا نيكا دالر ليكا في كل حومه نيكا دلت كتعطي غير الدوم نيكا باش كتعطي باغي عمر فوك العيش ديال السميك فوك العيش ديال الحس ضروري نربي على الريل بنا مشى باغي عيش بيس ولا هاد القحابوني ناشر بليس الزنقة كتصوني مور 12 الليل تلقاني في الزنقة كني كيما فيدا عارف راسي خسرت سمحي لي الوليدة سمحي لي الوليدة سمحي لي الوليدة سمحي لي الوليدة I chose my dream dream dream وسط بلاد العبيد بيت بيت شي باغي سيسي وانا باغي موت جديد جديد قلبي حديد ديد ديد ماغي خاصو الويد ويد ويد مزيكتي كتشاف فيني بكتبتي في بيتي مراد مراد مراد مراد مراد مراد ويد ويد ويد جديد جديد جديد باد باد باد دريم دريم دريم دريم دريم دريم دريم دريم دريم دريم دريم دريم